nous especials a l'espai, extraterrestres amb pilotes. Nous especials a l'espai, extraterrestres amb pilotes. Nous especials a l'espai, extraterrestres amb pilotes. Són les 2.53 i acabem d'escoltar especials de, dels de Temalux. Fins una altra. Naus especials a l'espai, extraterrestres amb pilotes, amb pilota. Ja tornos aquí? Tas, tas, tas. Cédate.